нет мозга. Thank you very much for, for, for this, for giving me this. And I appreciate my friends also. My wife and my girlfriend. I mean my wife, yeah, sorry to say. <laughs> I'm so, I'm so sorry, my wife, Lizzo. Совпадение? Не думаю. Что-то там, говорит, скрипит нахуй. Кукарекает, говорит, блядь, даже <laughs> понять не может, блядь. Посмотрите, говорит. А здесь у него петух, блядь, поселился нахуй. Охуеть, блядь. Así que se durmió el mazo. Что ты хочешь себе найти? Девку. Девку хочешь найти? Да. Ага. А какую ты девку хочешь найти? Опиши. В городе. Ее. В городе, да? Да. Ага. А ты опиши девку эту в городе. Какая, как она должна выглядеть твоя? Рыжая. Рыжая? Да. Но... Заебись. Четко. Now Rod, go for it. Wait, she got it, she got it. Rod. Oh, go with the card. She didn't make it. <laughs> Se acabó, muchachos. Me voy a comer un asadito. Se pudrió todo. ¿Puedes dejar de romper las pelotas? Pará, pará, no, no pará. Dale, no sos una hija de puta. заебись. Четко. Ha ha ha!